घर में आर लगाना और बाहर बोतल का ठंडा पानी पीना फैशन बन गया है मेंटालिटी ये है कि पानी मीठा है तो अच्छा है पानी की क्वालिटी को टीडीएस में मापा जाता है टीडीएस यानी टोटल डिजोल्व सॉलिड यानी पानी में कितना मिनरल घुला है अगर टीडीएस 350 है तो सबसे अच्छा लेकिन 250 से 500 टीडीएस की रेंज भी अच्छी है 1000 टीडीएस तक का पानी भी सेफ है आर और बोतल बंद पानी ने सारा हिसाब बिगाड़ दिया है हालत यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यू को चेतावनी जारी करनी पड़ी क्योंकि निन्यानवे प्रतिशत लोग 100 टीडीएस से कम का पानी पी रहे हैं लोगों को ये पानी इसलिए सही लगता है क्योंकि पैंसठ से पिछहत्तर टीडीएस का पानी सबसे मीठा होता है अगर पानी 100 टीडीएस से कम का हुआ तो दिल की बीमारी से लेकर हेयर फॉल तक हो सकता है आर ओ ऐसी छन कर नब्बे परसेंट तक मिनरल निकल जाते हैं विडम्बना देखिए कि बोतल के पानी को मिनरल वाटर कहा जाता है लेकिन मामला उल्टा है मामला अदालत तक पहुंच चुका है कोर्ट ने रोक लगाई तो बोतल बंद पानी बनाने वालों ने पैकेज वाटर लिखना शुरू कर दिया लेकिन आज भी आमतौर पर बोतल के पानी को मिनरल वाटर कहा जाता है आर से पानी छनता है तो प्लास्टिक घुल जाता है बोतल में भी पानी बहुत दिन रहने पर प्लास्टिक घुल जाता है सौ के कम के टी का पानी अग्रेसिव होता है इसमें चीजें तेजी से घुलती हैं। पानी में प्लास्टिक घुलने के कारण कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। पहली बात तो बोतल का पानी पीना बंद करें एस नौ सौ ज्यादा है तो ही आर लगवाएं। आर का आउटपुट 350 एस सेट करें घड़े का पानी पिए जहाँ धूप और हवा आए वहाँ घड़ा रखें घड़े की खासियत यह है कि अगर टी ज्यादा है तो ये मिनरल्स निकाल देता है कम है तो बढ़ा देता है दिन भर में ढाई लीटर पानी पीना जरूरी है कम पियेंगे तो बॉडी पानी रिटेन करती है यानी कम पियेंगे तो मोटे होंगे कम पानी पीने से किडनी स्टोन कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी पिए थोड़ा थोड़ा ना पिए एक बार में दो ग्लास पिए दिन भर में दो दो ग्लास कर पाँच बार पिए खाने के समय पानी ना पिए दैनिक भास्कर डॉट कॉम की रिपोर्ट